を測るよはいよいしょちょっと待ってうんちょっとごめんね長さ長さ長さ ングよいしょ60センチ幅幅幅幅20センチ泣いちゃった Thank you. Ah. Thank you.